बसमीम मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ serving engineering designing information platform से आज मैं आपको कॉलम्स की क्वांटिटी के मतलब बताऊंगा कि आप इसकी क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके एरिए को अपने फिटिंग प्लान के ऊपर पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इसकी क्वांटिटीज़ के मुतालिक बताऊंगा अगर आपके पास एक फिटिंग प्लान है जिसके अंदर मल्टीपल किस्म के क्रॉस सेक्शन है जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं तो उसकी आपने क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है उसकी कंक्रीट की क्वांटिटी या उसकी क्यूबिक फिट क्यूबिक मीटर के अंदर क्वांटिटी तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिटिंग का प्लान है सारा जिसके अंदर पूरी डिटेल्स है इसके मतलब मैं एक दो वीडियो पहले ही बना चुका हूँ तो इसमें सबसे पहले आप ये देख सकते हैं ये आपके पास टाइप ऑफ कालम जा रहे हैं सी वन सी टू और ये इधर सी थ्री तो ये हमारे पास इधर तीन किस्म के कालम्स हैं इन तीनों किस्म के कालम्स की हमें क्वांटिटी निकालनी है उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे इस पूरे फुटिंग प्लान की इसके अंदर ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कालम्स मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर पर वो मार्क किए गए तो उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये हमारे पास एक इसका टिपिकल सेक्शन का प्लान होता है जिसके अंदर पूरी डिज़ाइन वगैरह इसका बताया गया होता है तो ये आप देख रहे हैं सेकेंड नंबर के ऊपर हमारे पास इधर इसका सी वन कॉलम का फॉर्मेट है टी एल शेप के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर टी शेप का सी टू और तीसरे नंबर के ऊपर आई शेप का हमारे पास C C three type column है तो ये इनकी डायमेंशन वगैरह इसके अंदर दी गई है और स्टील की डिटेल्स वगैरह भी तो आप ये देख सकते हैं इसकी लेंथ और विथ जो टोटल है वो ट्वेंटी वन इंचज़ है उसके बाद इसकी जो वर्थ है कि वो नाइन इंच है इधर ये आपको डायमेंशन नज़र आ रही हैं इसकी जो डायमेंशन दी गई है वो सारी इंचज़ के अंदर दी गई है आपके पास इसकी लेंथ ट्वेंटी वन और नीचे जो एल शेप जा रही है इसकी भी ट्वेंटी वन और जो इसकी वर्थ हैगी वो नाइन इंच के है तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले इसकी एरिया हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड करना है इसको आप ये आप देख सकते हैं मैं जैसे हाईलाइट करता हूँ तो आपने सबसे ऊपर पहले नंबर के ऊपर आपने nine inch by twenty one inch को करना है और सेकंड नंबर के ऊपर जो उसका डिस्टेंस बनेगा 21 इंच में से वो माइनस हो जाएगा तो इसका हमने 200 में एरिया वन और एरिया टू या एरिया ए या एरिया बी को हमने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमने जो इंचज़ में हमारे पास डायमेंशन है उसको हमने फिट्स के अंदर डिवाइड कर देना नाइन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करेंगे तो ये आपके सामने उसकी डायमेंशन आ जाएंगी फिट्स के अंदर point seventy five nine inch की और ट्वेंटी वन इंच की वन पॉइंट सेवन फाइव तो इसी तरह हमने जो भी फिट्स के अंदर डायमेंशन निकाली है इसके अंदर से अभी हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है दोनों हिस्सों के अंदर तो अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो आई शेप का था उसके पास रेजिस्टेंस था हमारे पास वन पॉइंट नीचे सेवन फाइव उसमें से हम पॉइंट सेवन फाइव निकाल देंगे तो जो हमारे पास एल वाला हिस्सा बचेगा वो हमारे पास वन फिट का बच जाएगा तो ये वहाँ पर डायमेंशन ऊपर इस तरह आ जाएगी एरिए के लिए विर्थ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ आप कर कैलकुलेटर के अंदर ये डायमेंशन आपके पास फिट्स में होनी चाहिए ऊपर point seven five feets multiplied by one point seven five तो जो एरिया ए जो हमारे पास इधर मजेंडा कलर का था वो आ गया one point three one two five इसी तरीके से हमारे पास second area one multiplied by point seven five feet कर देंगे हैं तो ये हमारे पास सेकंड टू एरिया आ जाएगा point seven five square feet तो इसके बाद हमने इन दोनों एरिया को आपस में प्लस कर देना है तो एरिया ए था हमारे पास 1.3125 प्लस कर देंगे आप उसके अंदर एरिया भी point seven five square feet तो ये आपके पास इज इक्वल टू करेंगे तो 2.06 टू फाइव आप हमारे पास सी वन जो एल शेप का कालम था उसका एरिया आ जाएगा इसी तरीके से आप सी टू कालम के ऊपर चले जाएंगे ये हमारे पास टी शेप के अंदर कालम है इसकी डायमेंशन भी सेम जो सेम वही है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज है तो इसके अभी कालम को हमने दो सौ में डिवाइड करके इसका एरिया निकालना है पहले ऊपर जो उसकी टी बनी होगी और नीचे उसके बाद जो उसके आई शेप के अंदर है ऊपर सबसे ऊपर हमने इसकी डायमेंशन को फिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है जो भी इंचेस की डायमेंशन हो उसकी उसको आपने डिवाइडेड बाई 12 कर देना है इनकी डायमेंशन को और इधर आपने इसकी फिट की डायमेंशन कर देनी है तो इसकी दोनों डायमेंशन क्लियर हैं point seven five multiplied by one point seven five और जो आपकी नीचे वाली ऑप्शन आई लेंथ आएगी वो one divided by point seven five की वेर्थ हमारे पास इधर आ जाएगी तो अभी ये कैलकुलेटर के ऊपर आपने ऊपर one point seven five multiplied by point seven five को आप कर देंगे तो ये आपको पास एरिया ए आ जाएगा 1.3125 जिस राम ने पहले कालम का निकाला था इसी तरीके से जो हमारे पास उसकी आई आ रही है one multiplied by point seven five feet कर देंगे तो उसका एरिया आ जाएगा point seven five square feet तो दोनों एरिया को इधर हमने आपस में प्लस कर देना है तो ये हमारे पास सेक्शन सी टू जो कालम है उसका टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास one three one point three one two five plus point seven five तो हमारे पास सी टू का भी जो एरिया आया वो two point zero six two five square feet आ गया इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर के ऊपर आई शेप का कॉलम था ये सी थ्री के नाम से इसका सेक्शन काटा गया था उधर उसको नाम दिया गया तो इसकी जो डायमेंशन है वो nine inch by twenty one inch है तो ये सेक्शन थ्री का हमारे पास कॉलम है और ये हमारे पास इधर आई शेप के अंदर आ रहा है तो उसके ऊपर आप डायमेंशन आप देख सकते हैं नाइन इंच को आपने डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करके फीट्स के अंदर ले आना है ट्वेंटी वन इंच को भी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करके 1.75 फीट्स के अंदर आपने ले आना और इसको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 1.3125 स्क्वेयर फीट तो ये सबसे पहले आपने जितने भी टाइप्स के आपके फुटिंग के अंदर कॉलम्स हैं उनका आपने एरिया स्क्वेयर फीट एरिया आपने निकाल लेना अगर स्क्वेयर फीट के अंदर ड्राइंग है तो फीट के अंदर और मीटर के अंदर ड्राइंग है तो आपने स्क्वायर मीटर के अंदर सेम टू सेम इसी तरह का वर्किंग करते हुए आपने उसका एरिया कैलकुलेट कर लेना है इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमने इसकी कैलकुलेशन कॉलम की कर ली तो इसी ड्राइंग के अंदर आपको फिटिंग का ये आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर ये मैंने हाईलाइट किया है जैसे तो ये आप देख रहे हैं ये टिपिकल फिटिंग का सेक्शन है कि आपकी फिटिंग जो होगी वो आपकी किस लेवल से स्टार्ट होएगी और उसका क्या हाइट वगैरह होएगी तो सब उसके बाद आपने सबसे पहले इस सेक्शन के ऊपर आ जाना अपनी ड्राइंग के अंदर टिपिकल फिटिंग डिटेल्स के ऊपर तो इसमें आप ये देख सकते हैं ऊपर ये आपके पास एन से लेके नीचे तक की जो डायमेंशन दे रहा है वो आपको चार फुट दे रहा है कि अगर आपका जो एन से है उससे आपने नीचे आना है लीन के बाटम तक तो आपने चार फिट तक आना है ये फिक्स रहेगा आपका उसके बाद आपका रोड लेवल वेरीज वो कर रहा है कि आपका जो भी रोड लेवल है उधर से लेके जो भी आपका एन होएगा जितना भी डिस्टेंस आता है one feet two feet three feet तो वो वेरीज इस डिस्टेंस से इधर होएगा और इसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा होएगा हमारे पास ये आप देख रहे हैं प्लग बीम से लेके एफ एफ लेवल तक का ये डिस्टेंस हमारे पास टू फीट का है रोड लेवल से लेके फिनिश फ्लोर लेवल जो होएगा ये टू फीट अप होएगा रोड लेवल के ऊपर से तो इसका जो हमने जैसे हाइट इसकी कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले आप ये देख सकती है हमारे पास लीन आ जाएगी सिक्स इंच की उसके बाद जो हमारा फिटिंग का डिटेल होएगी फिटिंग हमारे पास इधर है वन फिट सिक्स इंच की तो ये मैं इधर से हाईलाइट कर देता हूँ ये हमारे पास आ जाएगा वन फिट सिक्स इंच और प्लस सिक्स इंच को आप करेंगे तो ये हमारे पास टू फिट का हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा उसके बाद इस टू फिट से लेके और एन तक का जो डिस्टेंस होएगा इधर से लेके इस जगह तक का ये हमारे पास टू फिट आ जाएगा क्योंकि इधर हमारे पास चार फिट का वो टोटल दे रहा है तो जो हम फिटिंग और हम लीन निकालेंगे तो नीचे हमारे पास टू फिट नीचे और एन से लेके और फिटिंग टॉप तक का जो जो लेंथ होगी हमारी वो टू फिट की होएगी टोटल लेंथ इसकी चार फिट की आएगी रोड लेंथ लेवल और एन के डिफरेंस वो मौके के ऊपर पढ़ा जाता है मैं तो सपोज़ आपको कर देता हूँ कि इधर हमारे पास डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है रोड लेवल का और एन का रोड लेवल हमारा 1.5 पॉइंट फीट एन से अप है तो इधर हमारे पास हम इसको 1.5 फीट इधर लिख देंगे उसके बाद नीचे ऊपर वाला सेक्शन हमारे पास फिक्स है ऊपर वो हमें पंच बीम एक फुट का दे रहा है और टोटल फ्लो फ्रिज फ्लोर लेवल से लेकर रोड फ्लोर का जो लेवल था रोड लेवल वो टू फीट था तो उसमें से हमने एक फीट इसमें से हमने माइनस कर देना है प्लंथ बीम का तो ये हमारे पास डिस्टेंस रोड लेवल से लेकर प्लंथ बीम का जो बॉटम आएगा वो वन फीट का डिस्टेंस आ जाएगा तो ये आपने ये डिस्टेंस इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है तो अभी आप ये देख सकते हैं कि फुटिंग का जो कॉलम हमारा आएगा वो ये मैंने इधर हाईलाइट कर दिया है उसको ये हमारे फुटिंग कॉलम की लेंथ होगी इसके अंदर आपने two feet plus one point five feet road level का और रोड लेवल से अब जो हमारा प्लंथ बीम का बॉटम होएगा वो डिस्टेंस आपने इधर लिख लेना तो ये डिस्टेंस हमारे पास आया 4.5 feet four point five feet आया है डिस्टेंस तो ये अभी हमने इधर इसी कॉलम के सेक्शन के ऊपर जिधर हमने इधर अपने एरिए निकाले थे तीनों कॉलम्स के तो ये सेक्शन के हिसाब से जो हमारी हाइट आएगी वो फोर फिट और सिक्स इंच आएगी या फोर पॉइंट फाइव इंच आ जाएगा उसके बाद आपने square feet area multiplied by height कर देना है तो सबसे ऊपर आपकी जो फिटिंग कॉलम की एक कॉलम की जो स्क्वेयर फिट एरिया आएगा वो आ जाएगा five point nine zero six हमारे पास सी थ्री कॉलम का इसी तरह सी वन कॉलम का एरिया हमने निकाला था two point zero six two five multi multiplied कर देंगे 4.5 फीट के ऊपर तो हमारे पास जो फिटिंग कॉलम का हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी वन कॉलम की वो आ जाएगी वन फाइव तो इसी तरीके से हमारे पास सी टू कॉलम की भी सेम सेम टू सेम आ जाएगी अभी आपने एक कॉलम की क्वांटिटी निकालने के बाद उसके बाद आपने मेन प्लान के ऊपर आ जाना है जाना तो इसके अंदर जो फिटिंग का हमारा जितना भी उसका हमारी लीन से लेके प्लस बीम तक का जो हमारे पास सेक्शन था उसकी क्वांटिटी हमने इधर से निकाल ली है इन सेक्शन के हिसाब से और इधर टिपिकल जो सेक्शन दे रहा था उसके हिसाब से तो अभी हमने फिटिंग का तक का जो कालम था हमारा प्लंथ बीम के बॉटम तक फिटिंग से लेके उसकी हाइट निकाल ली उससे ऊपर वाली हाइट निकालने के लिए आपने आर्किटेक्ट की ड्राइंग के ऊपर आ जाना है इस ड्राइंग के अंदर हमारे पास टू फ्लोर हैं हैं एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की हमारे पास टिपिकल सेक्शन है उसके आर्किटेक्ट प्लान है तो उसके अंदर आप ये देख रहे हैं ये हमारे पास उधर से एक सेक्शन काट रहा है एक्स एक्स का नाम से तो ये हमारे पास इधर सेक्शन जा रहा है हम इसका सेक्शन चेक करना है तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का प्लान था इसी तरह आगे आप आते हैं तो उसका जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसके ऊपर भी सेम टू सेम ये आर्किटेक्ट के प्लान के अंदर उसके अंदर जो सेक्शन काट रहा है वो एक्स एक्स ही काट रहा है तो ये हमारे पास वो एक ही जगह से सेम टू सेम दो सेक्शन काट रहा है यानी कि दोनों फ्लोर हमें वो उधर अपने इसमें एक्स एक्सेस का जो सेक्शन होगा उसके अंदर इसकी डिटेल बताया गया कि इसके हमारे पास जो फ्लोर्स की हाइट्स वगैरह वो कितनी है तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्स सेक्शन आएगा इस पूरे बिल्डिंग का हमारे पास इधर ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर और ऊपर टॉप फ्लोर तीन हमारे पास इधर इसकी स्लैब डलेंगी तो ये नीचे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर है इसके बाद ये लाइन हमारी जा रही है बॉटम ऑफ स्लैब की <clears throat> इधर देव और इधर आपके पास उसकी हाइट बता रहा है अलेवन फिट और सिक्स इंच इसी तरीके से आपके पास ये फ्लोर लेवल पे जो आपके पास रूफ़ की कंक्रीट होएगी वो आपने इसमें से माइनस कर देनी है उसके बाद जो ऊपर वाला जो आपके पास सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का जो रूफ कंक्रीट का बॉटम होएगा उधर तक का भी डिस्टेंस हमारे पास अलेवन फिट और सिक्स इंच दे रहा है तो जैसे मैं उसको जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं अलेवन फिट सिक्स इंच और अलेवन पॉइंट सिक्स इंच हमारे कालम्स की हाइट है और उसके दरमियान में हमारे पास रूफ की स्लैब है नीचे तो ये हमने इधर फिटिंग वाला हमने कैलकुलेशन कर ली थी अभी सामने ग्राउंड फ्लोर से लेके और फर्स्ट फ्लोर के बॉटम तक की ये कॉलम की हाइट्स निकालनी है तो इधर से आपने दोनों कॉलम्स की जो हमारी हाइट जा रही है वो अलेवन फिट सिक्स इंच और अलेवन फिट सिक्स इंच की आ रही है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों की तो आपने इसी तरीके से अभी उसी सेक्शन के ऊपर दोबारा आ जाना जिधर आपने एरिया निकाला था तो इधर आपने <clears throat> स्क्वेयर फिट एरिया जो हमारा एक कॉलम का आया था 1.3125 वन का आपने उसको मल्टीप्लाइड बाई कर देना है 11.5 फीट के साथ तो ये हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर के बॉटम तक का जो सी एफ टी क्वान्टिटी आएगी 15.093 आएगी इसी तरीके से आपने सी वन कॉलम के ऊपर चले जाना है 2.0625 टू और थ्री दोनों के ऊपर सेम टू सेम आएगा मल्टीप्लाइड बाई इसकी हाइट आप कर देंगे फाइव तो ये हमारे पास जो दोनों एरिया के फर्स्ट कॉलम के जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के कॉलम की स्क्वेयर फीट एरिया आएगा वो two three point seven one nine square foot आ जाएगा तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर के लेवल आ गया सेकेंड फ्लोर को भी हाइट इसकी सेम टू सेम है ये इधर आपको नज़र आ रही है तो आपके पास जो फर्स्ट फ्लोर के एक कॉलम का इसके cubic feet area cubic feet quantity आई थी वही आपकी फर्स्ट फ्लोर की आएगी तो ये आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास तीनों फॉर्मेट के अंदर उसकी हमने क्वांटिटी निकाल ली है सबसे ऊपर उसकी फिटिंग की निकाल ली सेकंड नंबर के ऊपर हमने ग्राउंड फ्लोर से ले लेके फर्स्ट फ्लोर का जो हमारे कॉलम की हाइट आ रही थी इसकी क्वांटिटी निकाली और थर्ड नंबर के ऊपर हमने फर्स्ट फ्लोर के जो कॉलम आ रहे थे तीनों टाइप के उनकी हमने जैसे उसकी क्वांटिटी हमने इसके क्यूबिक फिट के अंदर निकाल ली उसके बाद आपने नीचे एक टेबल बना लेना है अपने एक्सेल के अंदर बना लें या पैड के ऊपर बना लें इधर से उसके ऊपर सबसे ऊपर आपने इधर टाइप्स ऑफ कॉलम सबसे पहला कॉलम बना देना है उसके अंदर उसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम तीसरे नंबर को quantity of footing concrete columns उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की कॉलम ग्राउंड फ्लोर की और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की और उसके बाद ग्रांड <clears throat> टोटल उसके बाद आपने ये टाइप्स ऑफ कॉलम के अंदर जोन जोन से भी आपकी टाइप आ रही है वो आप इधर C one C two C three लिख के नीचे ग्रांड टोटल का एक कॉलम बना दें उसके बाद आपने फुटिंग वाले प्लान के ऊपर वापस आ जाना है और इधर से आपने सी वन टाइप के जितने भी कॉलम हैं वो आपने इधर से इसकी गिनती गिनती कर लेनी है और इसकी टोटल नंबर आपने मालूम कर लेने हैं अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तो इधर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे पास सी वन टाइप के कॉलम थे ये आपने इधर से काउंट कर लेने हैं सारे जितने भी नंबर्स के कॉलम आते हैं तो ये इसको ये हमारे पास सी सेवन सी वन के सेवन नंबर सेवन सात कॉलम आए हैं तो इधर से मैंने उसको आप इस प्लान के ऊपर लिख दें उसके बाद हमारे पास सी टू के कॉलम थे उसको मैं येलो कलर के ऊपर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे टी शेप के अंदर थे तो आपने पूरे प्लान के ऊपर जितने भी कॉलम हैं इनको आपने इधर से गिन लेना है इसकी काउंटिंग कर लेनी है तो ये आपके सामने मैं इधर करता जा रहा हूँ उसका हाईलाइट मुख्तलिफ करके तो ये आपने जितने भी कालम वो आपके पास आएंगे सी टू नंबर के अलेवन कालम्स मेरे पास आए हैं तो वो ऊपर हमने इस प्लान के ऊपर आपने लिख देने उसके बाद सी थ्री टाइप के कालम थे हमारे पास उनको आपने इधर से काउंट कर लेना है ये हमारे पास आई शेप के अंदर थे और ये सबसे ज़्यादा इसकी क्वांटिटी वगैरह आ रही है तो आपने इसी तरीके से इस फुटिंग प्लान के ऊपर से जितने भी टाइप के आपके कॉलम जा रहे होंगे उनको आपने अलग काउंट कर लेना सी थ्री टाइप के हमारे पास twenty one numbers of columns आए तो इसी तरीके से आपने उसी जो हमने टेबल बनाया था उसके ऊपर आ जाना है C one C two C three के ऊपर आपने इनके जो नंबर्स आए थे वो आपने टोटल जो आप प्लान फिटिंग प्लान के ऊपर हैं वो आपने नंबर इधर से इसके ऊपर लिख देने उसके बाद आपके पास सबसे पहला कालम था हमारे पास पास फिटिंग कॉलम फिटिंग की कंक्रीट का हमारे पास टोटल सी एफ टी आया था nine point two eight one five multiplied by आपने उसको seven number C one column जितने उसके साथ कर देना है तो आपके फिटिंग के जितने सी वन कॉलम आएंगे उसकी क्वांटिटी क्यूबिक फिट के अंदर sixty four point nine seven zero five आ जाएगी इसी तरीके से ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक का two three point seven one nine एक कॉलम का हमारे पास क्यूबिक फिट एरिया आया था मल्टीप्लाइड बाई आपने उसको सेवन कर देना है सेवन नंबर के साथ तो ये आपके टोटल कॉलम की ग्राउंड फ्लोर के जितने कॉलम्स हैं सी वन टाइप की उसकी क्वांटिटी आ जाएगी और इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर के जितने कालम थे उसकी क्वांटिटी आ जाएगी वो फर्स्ट और सेकंड ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का वापस सेम टू सेम थे तो इसलिए उनकी क्वांटिटी सेम टू सेम आएगी इसके बाद आपने इन तीनों कालम्स को आपने फिटिंग कालम्स आपने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के कालम को आपने सबको आपस में प्लस करके और उसका ग्रांड टोटल इधर बना देना है three ninety seven point zero three six five हमारे सी वन कालम के अंदर उसका क्यूबिक फुट कंक्रीट या उसका buscar हमारे पास उसकी क्वांटिटी आई तो इसी तरीके से आपने सी टू के ऊपर आ जाना है हमारे पास उसका जो वन क्यूबिक मीटर कॉलम आया था nine point one two five multiplied by eleven कर देंगे तो ये आपके पास फिटिंग के कॉलम्स की उसकी क्वांटिटी आ जाएगी उसके बाद two three seven one nine हमारे पास और मल्टीप्लाइड बाई एलेवन कर देंगे तो ग्राउंड फ्लोर के जो कॉलम्स थे टोटल कॉलम्स उनकी इधर क्वान्टिटी हमारे पास आ जाएगी और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का हमारे पास सेम टू सेम क्वान्टिटी थी उसके नंबर्स भी और उसका कॉलम्स की भी तो वो सेम टू सेम हमारे पास पास फर्स्ट फ्लोर के भी आ जाएंगे इसके बाद आपने इन तीनों को सी टू कालम को आपने जैसे आपस में प्लस कर देना है उसके फिटिंग कालम उसके ग्राउंड फ्लोर कालम और उसके फर्स्ट फ्लोर के कालम को तो ये आपके पास total quantity C two columns की आ जाएगी उसको आपने इधर ग्रांड टोटल वाले कालम के अंदर लिख देना है ये हमारे पास six two three point nine one four cubic feet quantity इसकी आ गई इसी तरीके सेम टू सेम वर्किंग करते हुए आपने सी थ्री कालम का वन कालम का जो आपके पास क्वांटिटी थी five point nine zero six multiplied by twenty one number of columns को आपने काट देना आपने सबसे पहले इसके फिटिंग कालम्स निकाल लेने टोटल क्वान्टिटी आपको फिटिंग्स कॉलम पर कितनी आ रही है इसी तरीके से उसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फिफ्टीन पॉइंट जीरो नाइन हमने उसका एक कालम का क्वांटिटी निकाली थी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी वन आप कर देंगे तो ये आपके सामने ग्राउंड फ्लोर के टोटल कॉलम्स के सी टाइप के क्वांटिटी आ जाएगी उसके बाद आपने फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का सेम टू सेम है तो क्वांटिटी भी सेम टू सेम होएगी उसके बाद आपने इन दोनों फिगर को आपस में आपने प्लस कर देना है फुटिंग कॉलम्स ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कॉलम्स को तो ये आपके पास सी थ्री टाइप के जितने भी कॉलम्स थे उनकी total quantity C F T के अंदर इधर आ जाएगी seven five seven point nine six four तो ये हमारे पास तीनों फार्मेट के अंदर आप देख सकते हैं सी वन के ऊपर हमारे पास फुटिंग के कॉलम्स की क्वांटिटी आ गई ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स की क्वांटिटी फर्स्ट फ्लोर के और इनका आ गया सब टोटल इसी तरह सी टू के अलेवन कॉलम थे हमारे पास उसकी फुटिंग उसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर उसके बाद टोटल क्वान्टिटी इसी तरह सी थ्री टाइप के कॉलम्स ट्वेंटी वन कॉलम्स थे और उसकी फुटिंग कॉलम की कंक्रीट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इसके बाद आपने इन तीनों फार्मेट को इधर से आपने प्लस कर देना है नीचे की तरफ भी तो ये आपके पास इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी सबसे ऊपर आपने सबसे पहले आपने कालम्स अपने काउंट कर लेने हैं सेवन अलेवन और ट्वेंटी वन तो ये हमारे पास थर्टी नाइन कालम्स हमारे पास टोटल हैं हमारे फुटिंग प्लान के अंदर और जो हमारे पास कंक्रीट आएगी फुटिंग कालम्स की वो आपने आपस में इधर प्लस कर देनी है sixty four point nine zero seven one zero two point zero nine three और one two four point zero two six तो हमारे पास जो फिटिंग कालम्स के अंदर तीनों फार्मेट की जो टोटल कंक्रीट या जो भी हमारे पास उसकी क्वान्टिटी आ रही है वो two ninety one point zero eight nine five आ रही है इसी तरीके से आप अपना फर्स्ट फ्लोर के तीनों फार्मेट के कॉलम्स को सी वन सी टू और सी थ्री को आपने इधर प्लस करके टोटल इसकी इधर क्वांटिटी बना देनी है कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपके पास टोटल कितनी क्वांटिटी तीनों फार्मेट के कॉलम्स के अंदर आ रही है तो आप अभी देख सकते हैं कि आपने साइड के ऊपर जो हमने की थी तो वो हमारे C one C two C three format के ऊपर क्वांटिटी आई थी और नीचे जो हम अभी क्वांटिटी कर रहे हैं ये टोटल क्वांटिटी आ रही है हमारी तीनों फार्मेट के अंदर उसके बाद आपने ये हमारे पास इधर से आप प्लस करें या आप इसको हॉर्जेंटली या वर्टिकली जिधर से भी आप इसको इधर फिगर्स को प्लस करेंगे तो ये आपका इधर जो इसका बैलेंस होएगा जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो सेम टू सेम आएगी आप इधर से seven point zero three six five six two three point nine one four और three fifty seven point nine six four को आप इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी जो आपकी फुटिंग से लेके और फर्स्ट फ्लोर के कॉलम की जो क्वांटिटी आ रही है वो one three seven eight point nine one five cubic feets आ रही है तो आपने इसी तरीके से वर्किंग करते हुए इस कॉलम्स की क्वान्टिटी को आप निकाल सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं उसको आपने आगे multiply by three point three five point eight two eight zero eight के ऊपर करेंगे तो आपके क्यूबिक मीटर के अंदर इसकी क्वांटिटी आ जाएगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अल्लाह हाफिज़